我我。 ないのと同じだけど、絶対変わると思います。 Hello? Hello? He dance. Thank you. Thế thì Cô rồi với năm ấy Quả ấy chết là một Good luck. रिस्पॉन्स चांगला आहे लोकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद आहे आणि लोक खरेदीला पण येत आहे आणि रेटमध्ये काही जास्त फरक नाही गेल्या वर्षीचा जो रेट होता तेवढाच आहे जास्त एक दहा पर्सेंट काही वाढले असेल पण जास्त काही फरक नाही काय काय नवीन यावेळी आलं आहे नवीन म्हणजे हे सेट्स पण नवीन आले आता इम्पोर्टेडमध्ये आणि यावर्षी ही एक नवीन संकल्पना केली की संपूर्ण हेच रेडी केलं आहे आम्ही म्हणजे फुल सेटच आहे जो तुम्ही डायरेक्ट नेऊन तुमच्या घरी ठेवू शकता तुम्हाला काय करायची गरज नाही सेटची किंमत कितीपासून किती सुरू सेटची तीनशे रुपयापर्यंत सुरू आहे ती अठरा हजारपर्यंत आहे साईज प्रमाणे स्टारमध्ये काय स्टार चांदण्या जे आहेत ते हँडमेड आहेत हे ट्रेडिशनल स्टार आहेत आमच्या तो ते तीनशे रुपयापासून सुरू आहे ते मग एक आठशे रुपयापर्यंत आहे आणि गोठे गोठे आमचे नॉर्मल आहेत म्हणजे फोल्डिंग पण आहेत आणि नॉर्मल जे गवताचे आहेत ते पण आहेत ते दोनशे रुपयाचे आहेत ते तुम्ही पाचशे रुपयापर्यंत घेऊ शकता लोकांची मागणी स्थानिक ह्याला आहे की चायनीज लोकल वोकल फॉर लोकल म्हणतात स्थानिकच आहे चायनीज कोणीही हात लावत नाही सध्या चायनीजला अवॉइड करतात लोक काय लोकल आहे हँडमेड आहे त्याला प्रेफरन्स देतात